que lo primero que tiene que hacer el gobierno vasco y el conjunto de las instituciones del país es darle las gracias a, esa solidaridad que, ha demostrado y que está demostrando la sociedad vasca. La pregunta que nos quedaría es por qué no, amén de lo que estamos ahora viviendo con la crisis humanitaria eh, que estamos viendo todos los días, por qué no ah, nos hacemos un planteamiento general como sociedad y como pueblo de que podamos participar, aún no siendo una competencia que es de los Estados miembros, ni siquiera de la Unión Europea, eh, poder participar en, esa, política. Lo importante no es, eh, eh, considerar a las personas que tienen derecho al asilo unas de primera y otras de segunda y son todos iguales, los que vienen de Melilla, los que están en, eh, Grecia, en Italia. La decisión que tendríamos que tomar las instituciones vascas en su conjunto es, eh, al final, como hicimos antes con la inmigración, eh, decidir si queremos hacer una política proactiva en el, en, el derecho de asilo que asisten las personas, que es una legislación que no es nuestra, pero que podemos ser colaborativos, en este caso con la Unión Europea y con la Administración General del Estado. Azkenean, Gipuzkoako familioi izan nahi diena da e, lehenik eta behin zorionak eta eskerrik asko hartu duzuen kompromisoaren gatik. E, eh, askotan aipatu izan hori da Gipuzkoa e, gizarte eta lurralde solidarioa dela eta nik uste dut behin berri ere orain familioiek eta zuek danak ba hori erakutsi duzuela. E, hortik aurrera nik garbi ikusten dudana da e, kaso honetan oso jarrera kaskarra izaten ari dena dala Europar batasuna, nik uste dut e, benetan hori jasaten ari direnak eta onozitzen ari direnak errefusiatuak eura direla, eta gure partetik bintzat, ba, dena prest daukagula, Euskal Eurakundeek ere gure urratsa egin dugu, gure arteko ba, koordinazioa eta akordioa maigainan dago, dagoeneko oso, oso aurratua dago, eta gure partetik baita ere gure ez gaude. Eta egia da, eh, lehenagotik ere badaudela eta beste aldetik etortatu zen beste refusioatu batzuk, ba, errefusatu eskubidea dituzten abaita ere. Edo zen kasutan, oiei asilo eskubidea emateko eta legalki oiei ba, pixka bat eh, bidea emateko e, eh, kompetentzia eta eskuduntza ez da gure, e, Espainiako estadua dauka, eta hor, Ba, bere jarrera dena daki guztain den. Nik uste dut, gure partete behintzet, erakunde bezala ez dugula lehen eta bigarren mailako iritarrik bereizten, eta gu badaukagula eta ere zerbitzu batzu dauzkagula gizarte politiketan ba, pertsona guztiei eh, gure babesa emateko. Bueno, guk hemen asiloa ezin dugu eman ez daukagu horretarako eskumenik, baina bai, behin eta gehiagotan salatu dugu, ba, bueno, nola jende asko dagoen Europakotik kanpo ate joka eta ate guztiak itxita dauzkatela, eta pertsona horiek, dia, pertsonak gu bezalakoak alegia. Behatzar nagusietan, bueno, ba, e, hau arautzailea da, ez da ejekutiboa, baina hemen ba hori eztabaidak ematen dira, eskaera hori bide ematen zaie, erakunde ezberdinei eskatzen zaie implikatzea, eta guk emendikan egin deguna da adibidez, adibide txiki bada, baina bueno, pertsona hori laguntzeko diru partida batzuk eh, martxan jarri. Hori izan da, batzar nagusien eh, borondatea. Kupo baten barruan sartuta egon edo kupo ezkampo egon, eh, refusiatu dira pertsonak. Beraz, giza duintasun hori errespetatu egin bertzaile eta babesa eman bertzaile, eskubide horiek eh, babestu egin bertzaizkie erakunde publiko guztien aldetikan. Eta nik uste talde horretatik momentu honetan badago kio da ere egoera hori e, biztan jartzea eta sadatzea eta esatea hau ez da normala, badakigu gaizki pasatzen ari den jende asko dago eda gu prez gaude eta ze bide da hemen funtzionatzen ari estena, ez? Ezin ditugu ekarri, no da bait esateko, Osea, gure, gure lana edo gure zera da prest eh, egotea, prestatzen joatea, ez bakarrik badia badiabideen ikuspegitik baita ere, bueno, ba, horren integrazioak eta eskatuko duenari begira, ba, ze pauso eman dezakegun da, ba, hor erakundeetaz gain, ba, nik uste beste dako erakundek daukate da izugarrizko papera, eta denbora hau hartu dezakegu da hori edo horretan prestatzeko, ez da. Hor legearen aldetik beti daude muga batzuk, e, eskaera eginda, baino erantzun gabe daudenak, bueno, ba, situazio irregularrean egongo diratekedako asko, eta horrek muga batzuk ezartzen ditu erakunde bezala, gauza batzuk egiterako orduan. Guk bai daukagoa da ere jarrera bat, e, gure gizarte zerbitzuetatik eta konpromiso bat argia pertsonak dira da denengo eta e, bueno, ba, ba beste konsiderazioak aldan neurrian bintzat bigarren mailan batetan gelditu behar dira da, ez? eta behar duenak erantzuna e, jaso behar du da. Somos un pueblo solidario y esta solidaridad se expresa en ese compromiso y de esa solidaridad tiene que expresarse también en el trabajo conjunto entre instituciones, entidades sociales y ciudadanía y en esa clave estamos trabajando y desarrollando nuestro trabajo. Desde UDEL estamos centrándonos en lo que es la definición y desarrollo de protocolos de acogida que nos permitan dar una respuesta homogénea, una respuesta en igualdad de condiciones a estas personas independientemente del municipio en el que sean acogidas. No en vano los ayuntamientos vascos trabajamos eh, en base a tres pilares fundamentales como son la convivencia, la cohesión social y la multiculturalidad. en estas claves vamos a trabajar también en relación a estas personas y en relación a esta nueva problemática. Nik uste dut da, eh, instituzioek kompromiso hartu eta gainean kompromiso hori helarazi da hozkion eh, organo kompetentetara, ken finean bat batez baita organo kompetentea, baina bai gutxienez eh, trasladatu organo kompetente horietara eh, pres gaudela baliabide guzia jarrita ditugula eta itxaroten ari garela esateko. Nik ez niok eh, kupo kontu horiei eh, begiratuko, eh, datu konkretuei begiratuko, baizik eta begiratuko nieke personei. Eta persona horiek dagoeneko hemen badaude, eta persona horiek dagoeneko laguntza eskatzen badute, ez zalantzari gabe gure udalak ez dio laguntza hori ukatuko eta laguntza hori emango diogu, herri honetan dagoen beste edozein persona bezala, laguntza behar duen beste edozein persona bezala pertsonak dira eta duintasunean bizi behar dira eta guri dagokigu edozein pertsona duintasunean bizitzeko e, baliabideak alde neurrian behintzat eh, jartzea. Europa mailan eh, plangintza bat adostu arte guk e, udalok zer gutxi egin dezakegu. Eta horrezegatik oso garrantzitsua da Europa batasunak erantzun bat ematea alik eta gure implikazioa erabatekoa da. E, gazteizku udalak erakutsi zuen bere aldeko jarrera zera eta parte hartzen ari gara ebo bai, erakunden arteko lantalde hori e, errefusiatuak atendatzeko. Bitoria gazteiz prez dago errefusiatuak atenditzeko. Euskadi mailan eh, jorratu den plangintza gintza bakarri dago zuzenduta errefusiatuak atenditzera. Ez dira e, sartuko e, asiloa eskatu duten pertsonak. Ala eta guztiz ere, nik esan behar dut asiloa onartzea, ala ez onartzea, dagokio estatu gobernuari, eta dena den e, Euskadin, e, gure ongizate sistemari esker, pertsona guztiek jasotzen dituzte oinarrizko zerbitzuak, alde horretatik ere asilatuak ere barne daude. Creo que en colaboración, la plataforma en colaboración eh, con las instituciones vascas, que insisto, creo que cuentan con la unidad política suficiente, que es lo más importante, debe de empezar a destinar parte de esos recursos a programas organizados, estudiados y en colaboración con la sociedad civil y con las organizaciones no gubernamentales para atender a esas personas. Que las instituciones vascas efectivamente con eh, apoyados en esa unidad eh, política que existe, deben de empezar a destinar los programas y los recursos para atender a esa gente que está aquí. Yo creo que además mm, en ningún momento han estado eh, excluidos o excluidas. Yo creo que cuando hablábamos de una atención por parte de las instituciones vascas a los refugiados y refugiadas no distinguíamos en qué cuota eh, debían de llegar para atenderlos, acogerlos y darles auxilio, que es el que necesitan ahora, en un primer momento sobre todo.